時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ きっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛と